Новости на телеканале УТР, студия Анна Космина, здравствуйте. Президент Виктор Янукович встретился с общественными активистами и деятелями культуры Украины. Около 10 представителей украинской интеллигенции прилетели в Крым для обсуждения языкового вопроса. На встречу с главой государства прибыл первый президент Украины Леонид Кравчук, поэт Иван Драч, председатель Всеукраинского общества просвита Павел Мовчан, академик, директор Института литературы имени Шевченко Николай Жилинский, архитектор Лариса Скорик, писательница Мария Влад и другие. По словам советника президента Анны Герман, Виктор Янукович предложил внести в закон об основах языковой политики существенные изменения, а также очертил государственную целевую программу развития украинского языка как государственного. Он выдвинул предложение, чтобы все участники встречи вошли в рабочую группу, которая будет работать над этой программой и совершенствовать ее. До конца сентября языковой закон будет существенно изменен, сообщает информационный портал «Украинская правда». Президент посетил Китайскую Народную Республику в ноябре с государственным визитом. Основной темой переговоров станет использование китайских технологий газификации угля в рамках реализации проектов по замещению природного газа. Об этом заявил украинский премьер во время встречи с делегацией Государственного банка развития Китая. Николай Азаров назвал вопрос газозамещения стратегическим и очертил государственную программу. В свою очередь, китайская сторона сообщила о готовности предоставлять Украине кредит в более чем 3 миллиарда долларов США на развитие этой программы. Для нас вопрос замещения углем дорогого импортного газа – это вопрос стратегический. Для нас очень интересна китайская технология газификации угля и водоугольного топлива. Я думаю, что успешная реализация этого проекта позволит во время намечающегося государственного визита президента Украины в Китайскую Народную Республику, который планируется в ноябре месяце, говорить о более масштабных проектах. Интересы Сумского областного перинатального центра будет лоббировать лично председатель президента в парламенте Юрий Мирошниченко. По его словам, деньги в регионе работают в нужном направлении, поэтому области следует оказывать всяческую поддержку в реализации национального проекта «Новая жизнь». К концу года здесь это место трудно будет узнать. Помещение полностью реконструируют. Сейчас идет подготовка к первому этапу проектной документации на 50 миллионов евро. Я уже подписал, Я уже подписал последнее согласование по размещению палат, операционных кабинетов. Выполнен огромный объем работ. Мы очень переживаем, чтобы сделать это как можно лучше. Готовят также новых сотрудников и технологии, берут пример с лучших европейских стран. Недавно вернулись с последнего семинара тренинга. Проводили немецкие фахвицы. Немецкие специалисты проводили обучение на протяжении недели, и уже мы в нашем центре их воплощаем в жизнь. Особенно новшеством рады акушерки и те, кто выхаживает новорожденных деток. У нас, новый подвиг. У нас открылось новое дыхание, потому что появилось финансирование, и теперь есть возможность лучше ухаживать за новорожденными. Э, Ранее выписка, совместно, партнерские роды, совместное пребывание матери и ребенка – это очень благотворно действует и на многие показатели в том числе. Осмотреть Сумской перинатальный центр приехал и представитель главы государства в парламенте Юрий Мирошниченко. Он заглянул практически в каждый уголок и пообщался с мамочками, а также поздравил их с семейным праздником. Памперсы – это дуже Особенно в таком возрасте нам очень нужны памперсы. Иногда в день уходит больше одной пачки. Также всем роженицам раздали инструкции, как быстро и правильно оформить помощь при рождении ребенка. Подводя итоги, столичный гость заявил, лучшего примера заботы о людях и использования целевых бюджетных средств не найти и пообещал поддерживать интересы региона на высшем уровне. Кто тянется, кто працюет. Кто тянется, кто работает, тем и хочется помогать, поэтому и средства не пропадают. В свою очередь губернатор заявил, никаких задержек с началом реконструкции не будет. Начальник управления а выдавает... Давайте поднатужимся, потому что население ждет, коллектив ждет. Напомним, регион вошел в число пилотных, где должны появиться современные перинатальные центры. Реализовать проект «Новая жизнь» на Сумщине должны до конца текущего года. Ирина Тищенко, Новости УТР. В Украине изменен порядок регистрации места проживания физических лиц. В соответствии с законом, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства должны ставить в известность соответствующие государственные органы о переезде в 10-дневный срок. Это касается как места прописки, так и проживания в арендованных помещениях и гостиницах. Процедура обязательна и не бесплатна. Для регистрации с документами, удостоверяющими личность, нужно подавать и квитанцию об уплате пошлины. С начала августа закон вступит в силу. В период отпусков оставленные без присмотра квартиры становятся объектом особого внимания преступников. В летнее время количество квартирных краж возрастает на 70%. В группе риска помещения со слабыми дверными замками и необорудованной сигнализацией, а также квартиры на первых этажах, окна которых не защищены металлическими решетками. «Мой дом, моя крепость» – эта фраза не относится к домам граждан Украины. Только за последние полгода в нашей стране произошло более 11 тысяч квартирных краж. Правоохранители говорят, защитить свой дом от злоумышленников крайне трудно. Современные воры научились открывать любые замки. Попасть в помещение через пластиковые окна для них большого труда не составляет. В милиции советуют на время отпусков поставить жилье на охрану. Сигнализация, однако, не всем по карману среднем оборудование стоит около 300 евро, чтобы обустроить двухкомнатную квартиру, двери, окна, чтобы они были под надежной охраной. И абонентская плата за охрану такой квартиры обойдется около 15 евро в месяц. Если на пульт охраны выведена охрана квартиры, то за 3-5 минут по нормативам государственной службы группа реагирования прибывает на место и принимает меры по задержанию преступников, которые проникают в квартиры. Для жителей первых этажей решетки на окнах обычное дело. В милиции говорят, такая охрана часто останавливает злоумышленников. Вместе с ними также советуют останавливать такие же и на высоких этажах. В частности, на тех окнах, рядом с которыми находятся пожарные лестницы, водостоки и высокие деревья. Починаючи від э, білизни, взуття. Из квартир похищают все, начиная с белья и обуви, заканчивая разнообразными драгоценностями, бриллиантами, золотом, денежными средствами. Например, обувь может стоить по несколько тысяч долларов. Преступники и этим не брезгуют. По количеству квартирных краж лидирует столица. В этом году злоумышленники обокрали 2000 квартир. Меньше всего ограбленных домов в Черновицкой области. Чтобы не попасть в эту статистику, правоохранители призывают не афишировать, что вы оставили квартиру без присмотра на длительное время. Если беда все-таки случилась, необходимо сразу звонить в милицию по номеру 102. Ирина Тищенко, Анастасия Точилова, Максим Росомахин, Новости УТР. Украинцы за здоровый образ жизни. По статистике количество курильщиков в стране уменьшается, но все же ежедневно сигаретный дым впервые вдыхает 500 молодых людей. В борьбу за здоровье нации вступает новый закон. Уже с сентября из украинских магазинов с улиц и с телеэкранов исчезнет реклама табака. Нарушители ждут внушительные штрафы. В Украине борются с курением на государственном уровне. Уже сейчас курильщикам нет места во многих общественных местах. А с 16 сентября в силу вступит закон о защите населения от табачной рекламы на плакатах, по телевизору или из рассказов торговых агентов. Штраф за нарушение от 3 до 5 тысяч евро. Эксперты утверждают, в Украине эффективным будет только полный запрет пропаганды сигарет. Это места продажи первую очередь это места продажи, то есть супермаркеты, кассы, через которые проходят дети родители, на которых установлены не только сами сигареты, но и большие плакаты. Часто это могут быть видеомониторы. Затем тем, соблюдают ли украинцы закон, будет следить Государственная инспекция по защите прав потребителей, а также общественные организации. Это закреплено в меморандуме, который подписали руководители государственного органа и активисты. Они надеются, что в Украине борьба с курением на законодательном уровне даст высокий результат, как и в других странах. Я наведу приклад Туреччины. Де... Я приведу пример Турции, где полтора года назад полностью запретили курить во всех общественных и на рабочих местах, в учреждениях ресторанного бизнеса. И соблюдают этот закон на 98%. Запрет табачной рекламы – лишь первый весомый шаг в борьбе за здоровый образ жизни. В декабре в силу вступит еще один закон. От сигаретного дыма освободят все общественные места. Ирина Тищенко, Виталий Захаров, Алексей Кальный. Новости УТР. Украинская олимпийская копилка пополнилась золотом. Его получил харьковский тяжелоатлет Алексей Тарахтий в категории до 105 килограмм. В заключительном подходе атлет поднял 227 килограмм. Боксер Василий Ломаченко вышел в полуфинал, обеспечив себе место на олимпийском пьедестале. Путевку в финал турнира спортсмен разыгрывает 10 августа в противостоянии с кубинцем финал прорвался прыгун в воду Илья Кваша, заняв седьмое место в индивидуальных соревнованиях по прыжкам с трехметрового трамплина. В финале олимпийской регаты оказалась украинка Инна Осипенко-Радомская. Байдарки-одиночки в полуфинальном 500-метровом заезде спортсменка финишировала второй. Это были все новости на этот час. Оставайтесь с телеканалом УТР.